ensemble français, chant d'espérance pour la gloire de Dieu. Chantez ou béni au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Humblement, mon humblement, prosterné, Seigneur. Ou priye wakfe Feme diyo wano akzi sa Jouye wavine devan mou diyo mate an Ou akman del mou touche fok Touche nan mou touche l'espril Amen que do never shine. love. bed. Yeah. Yeah.